Saluton carai. Mi estas en Dapper Plain. Kio estas sufiĉe granda. Loco ronda en la crucigio inter du grandai eh, grandai stratoi citie in citiu quartalo kai eh, uh, gi estas exerordinare malplena vi jam vidis en antauai meditoi la version plenan kai nun jen la unu e la efficoi de la dura trud isoligio en Amsterdam. Bone, ien cio. Resto con ni, con medito, con ni, Duncan. Saluton, cae bon venon alia nova Zamenhofa medito. Hodio, mi volas montri mian uh, novan uh, microfonan uh, apparaton, kiun mi usas por pli altigi la qualiton de mia vocio interalie por la podcastoi cae por la medito serio. Bone, hodiau. Mi le volas legi, cae mediti cun vi. Sur fragmentai partoi el nepresita manuscripto, quiu aperas en la pagio 343 dell'originale vercaro. Zamenhof scribas la sequa in vortoin. Infanon, oni ne povas nutri per abstracta eterioi kai reguloi. Gi besonas impressoin kai senteblan exterajon. Infano de officiale declarita sen, regi sen religiulo, pardonu, neniam povas havi en la coro tiun felicion, tiun varmon, kiun al aliai infanoi donas la pregeio, la tradizia i moroi, la possedado de Dio en la coro, intercitile Dio. Chi el cruele ofte suferas, infano de sen religiulo, ciam gividas alian infanon, eble tre malrician, sed cun felicia coro. Irantan ensian pregeion, dum gi mem havas nenian gvidantan regularon, neniain festoin, neniain moroin. Do, hodio mi electis tion ci el tiron, char mi estis cresci, uh, eh, crescigita, facte, ciel uh, eh, rom-catholico fare de miei gepatroi, sed ver dire mi ne memoras giuste la momentum chia mi perdis la fidon, char facte eble mi niem havis gin, vere, sed mi giuis chia mi estis infano la rito ritoin. Do mi povas compreni la diro prisorgon, de Zamenhof pri tiu aspekto kai juste en tiu momento de la jaro post la Zamenhofa tago kaj antau Kristnasko kai tiu ankaŭ estas juste la tempo de Hanukao por la judoi kai estas tempo festa por multaj religioj efektive Do, giusto in tiu tempo, mi estis diranta, la besono de rito e shinas esti tre forta. Do mi volas instignin cum mediti per tiu aspecto. besonas ritoin ciam ni estas adoltoi ciu ni besonas rito in kiel ge patroi char ni volas transtoni ilin alla infanoi kai poste ne plu do mine havas respondon carai sed shaina salmi che citiu estas la tempo por pripensi tiun aferon.